un album qui s'appelle The End. Et euh, c'est un thriller qui est un genre que j'avais jamais euh, pratiqué jusque-là. Et c'est un thriller dont les personnages centraux sont des arbres. Ça utilise beaucoup toute la recherche qui, est, qui euh, a été présentée ces dernières années autour de ce qu'on appelle maintenant l'intelligence des arbres. C'est une équipe de, de, botanistes qui sont dans les fjords en Suède et qui sont là pour observer la nature, qui vont se rendre compte progressivement que c'est la nature qui est en train de les observer, il y a un glissement progressif vers une... Euh, oui, vers, quelque chose d'assez angoissant où la nature va prendre, la, va prendre le, leadership sur l'homme. Le thème central pour moi, c'est de, c'est d'abord le plaisir de raconter une histoire, une fiction, mais c'est aussi de dire que l'homme n'est pas forcément le, maître de la Terre. Et je pense que c'est euh, une, direction dans laquelle on est engagé depuis des millénaires, mais qui n'est pas forcément la bonne. On s'en rend compte aujourd'hui dans la manière dont on gère l'environnement. Euh, et, au fond qui est assez logique puisqu'on est les derniers arrivés sur Terre. Donc euh, c'est assez, euh, ça, ça, semble presque évident qu'on doit aussi écouter les espèces qui sont là avant nous et on est en train de découvrir que peut-être il y a une espèce qui est plus intelligente que nous, enfin qui a une forme d'intelligence qui est plus performante que la nôtre et c'est forcément assez fascinant quand on aime raconter des histoires. Moi, j'espère toujours qu'on sort d'une histoire euh, pas exactement pareille que, que lorsqu'on y est rentré. Donc, euh, que ce soit d'abord une aventure, donc ça nous emmène, ça nous fasse frissonner, flipper, euh, rire, pleurer. Et que, que ça nous marque un peu. Et je pense qu'on on, est une on est une génération qui a vraiment besoin qu'on nous raconte des histoires. On est très très informé, on a un flot d'informations continu euh, sur Internet, à la télévision, à la radio, mais pour que ça touche notre conscience, je pense qu'il faut de la fiction. On va jamais autant mémoriser des informations que si elles passent par un, film, par un livre, par une bande dessinée. Donc euh, c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des gens qui racontent des histoires, qui relaient aussi ce que, la, science est en train de découvrir. L'exposition va durer un mois euh, ici, dans, le, dans la à Amiens. Euh, après, c'est une expo qui a été créée pour la, la Damien. Ce sont des originaux qui sont chez moi habituellement. Donc euh, après, ils vont retourner chez moi et on pourra plus les voir pendant, pendant très longtemps. Aujourd'hui, il va y avoir euh, des signatures, ce qu'on appelle une conférence dessinée, enfin une interview dessinée. comme je me rends compte que le public qui vient dans les rencontres est, très varié pour moi, c'est-à-dire qu'il y a des enfants très jeunes, il y a des gens adultes, donc plutôt que de répondre à des questions en expliquant des choses qui, ce qui convient jamais à, tout le public présent. Euh, je, je, réponds par dessin, comme ça ça donne quelque chose de plus proche du spectacle que de la conférence, et puis c'est un peu plus rigolo à suivre. Je le fais depuis quelques années maintenant euh, et, les gens aiment bien ça et moi j'aime bien aussi parce que c'est quelque chose qui m'oblige à être un peu en éveil. Je ne sais jamais les questions qui vont arriver donc euh, je ne sais pas ce que je vais devoir dessiner. Euh, c'est une espèce de tour d'acrobatie. Des, fois on, des fois on réussit des belles figures, des fois on se vautre <laughs> mais, mais c'est aussi assez amusant le côté improvisé. J'ai pas de salon prévu. je pense que Amiens est le dernier avant longtemps. En fait, j'en fais très très peu et je vais en faire de moins en moins. Donc voilà, il y a Angoulême qui a un rendez-vous incontournable, mais à part celui-là, euh, je n'ai pas d'autres salons prévus. Je vous remercie. Merci à vous.